это ж типа как баги задумывалось какое-то, не ну, для грязи. Ну по горам. Так может не стоит туда ехать? Ну, попробуем. Лебедку надо. Не, ну. мы хотим на скорости пройти. А, на скорости? Ну, деревьев не будет, ничего нам не будет. Компрессор будет пиздец, когда на него вода придет. Компрессор. Thank you.